हेलो वेलकम फ्रेंड्स एक शॉर्टकट की है लिब्रा कैल्क में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नाम लिखा हुआ ठीक है चलिए यहाँ भी नाम लिख देता हूँ पूरा नाम लिख देता हूँ तो ये पूरा नाम लिख दिया मैंने ठीक है अब यहाँ पर करना क्या है देखिए इस पर हम जाते हैं तो देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करना है फंक्शन बटन क्या प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F3 तो जैसे शिफ्ट F3 प्रेस किया तो देखिए ये पहला अक्षर कैपिटल हो गया फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहां पर पूरा जो है कैपिटल हो चुका है और फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करता हूं तो ये फिर स्मॉल हो जाएगा फिर पहला अक्षर कैपिटल फिर यहां पर देखेंगे तो ये पूरा कैपिटल हो जाता है यानी कि चेंज केस कमांड की एक शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 है लीब्रा कैल्कुलेटर